días a todos e a todas. Eh, de novo, vémonos aquí porque seguimos estando convencidos da necesidade da movilización da movilización cidadá para impedir que se siga deteriorando a situación tanto económica como social das persoas máis vulnerables e pola recuperación dos servicios públicos nacidos para ser un revulsivo para o conxunto da ciudadanía. Empezar dicindo que a reforma das pensións é, é o elemento central que dibuxa o horizonte para as generacións futuras. Polo seu evidente impacto social, o sistema público de pensións é un dos elementos claves do estado do benestar. A defensa deste servizo público se convirte en un punto fundamental. O impacto social que ten sobre o consulto da ciudadanía é enorme e afecta a toda a sociedade. Vemos con enorme preocupación como algúns dos objetivos proclamados polas forzas de progreso están en risco. Se encamiña en dirección oposta ao acordado que se pretende facer, por tanto, por parte do goberno, se introducir un cambio contractual estructural, é dicir, recortar e privatizar o actual sistema de pensións públicas. Os grandes grupos do poder económico e financiero nacionais e internacionais están a empuxar para crear novos consensos políticos estamos ante unha das reformas do ministro Escribá. Está a punto a apuntalar a reforma das pensións do ano 2011. É inadmisible que os partidos da esquerda calen frente ao anteproyecto da lei reguladora dos plans privados dos plans privados de pensións de pensións de empresa aprobado polo goberno de coalición a finais de novembro do pasado ano, con o objetivo de abrir a porta á privatización do sistema público de pensión. Se pretende pasar do actual modelo de reparto solidario en terceración e territorio e prestación definida o de capitalización individual solidario e de prestación indefinida estamos ante un proxecto que busca a privatización das pensións públicas creando para elo un fondo de orixe público pero con xestión privada. Tamén estamos temendo que o goberno amplíe o período de cálculo das pensións aos últimos 35 anos. Chama a atención o contraste de velocidade con que se impoñen os recortes con a lentitude en resolver os problemas das pensións mínimas. Millóns de persoas con carencias básicas están a esperar a asilidade e contundencia a hora de resolver os problemas das maiorías. Nosotros seguiremos presionando e mobilizando para que o goberno cumpla con os seus compromisos. Sin embargo, queríamos, estamos pedindo que se faga un recorrido polo pasado inmediato para ver como chegamos aquí. Recordar que era o ano 2015, cando os pensionistas esperábamos, despertábamos cun real decreto que regulaba a revalorización anual das pensións en só un 0,25. O goberno do PP imponíanos unha condena cara a perda de poder adquisitivo das pensións públicas. Esta agresión do 0,25 produciu como consecuencia inmediata a movilización do colectivo de pensionistas en todo o Estado, organizándose como movimento social en defensa dos seus dereitos e fronte á condea á pobreza, que cada vez máis número de pensionistas, principalmente mulleres, se ven abocados a ela. Tras anos de dura loita conseguimos que o goberno de Rasoi claudicara e renunciara a que a revalorización das pensións fora de só o 0,25 anual. O goberno restableceu o índice de precios ao consumo anual acumulado, o IPC real, como dice para a revalorización anual das pensións. Este índice era unánimemente aceptado como o mellor sistema para medir a variación interanual do poder adquisitivo, é dicir, do incremento do coste da vida e era tamén o que sempre se tiña usado para revalorizar anualmente as pensións e cuantificar as subas anuais das mesmas para que non se perdera poder adquisitivo. Cando creíamos que o uso do IPC acumulado ou o IPC real iba a consolidarse como sistema de revalorización anual das pensións e que así quedaría garantido o mantenimento do poder adquisitivo das pensións, atopámonos con que o actual goberno de coalición presentaba ao Parlamento e este aprobaba por amplia maioría o artigo onde establecese como referencia para a revalorización anual das pensións o chamado IPCM. A media dos IPCs dos 12 meses anteriores o Congreso dos Deputados non tivo en conta o millón de sinaturas de pensionistas apoiando a petición para manter a fórmula do IPC real que o pasado 20 de outubro se entregaron no Congreso dos Deputados. Nas actuais circunstancias, usar o IPC medio en lugar do IPC real supón apostar por facer trampa, rebaixando o IPC das pensións e promovendo a perda do poder adquisitivo dos pensionistas. A suba do IPC real ou IPC acumulado o ano 2021 foi do 5,5, mentras que a suba do IPC medio é do 2,5 que é o que nos subiron as pensións contributivas no 2022. Deste xeito, en conta deste xeito e tendo en conta que durante o 2021 a suba do coste da vida medio medido a través do índice real acumulado foi realmente do 5,5 atopámonos con que a perda de poder adquisitivo das pensións contributivas será realmente de un 3%. E, como decisión do goberno, as pensións mínimas e non contributivas subirán un 3% rendas tamén perderán un 2,5%. Por outra banda, por outra banda, compre ter en conta que máis da metade das pensións están por debaixo do salario mínimo. E algo máis de 2 millóns e medio de persoas reciben no consulto do Estado unha renta que non supera os 650 euros. Ademais, as pensións de viudez, incapacidade permanente ou orfandade son as prestacións máis precarizadas. E dos, e dous millóns de persoas tópanse en situación de pobreza extrema ocupando a situación máis precarias as persoas que cobran pensións non contributivas. Esta precariedade ten maioritariamente rostro de mulleres. As dúas terceiras partes das persoas pensionistas con complementos e mínimos son mulleres titulares de pensións de viudez ou de xubilación miseráveis consecuencia das particulares condicións salariais de emprego de cotizacións máis curtas e base reguladora máis baixa. A precariedade laboral provoca a precariedade das pensións.